अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त साकिब अली संधू और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जी दोस्तों आज मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन लेके आया हूं एक ऐप है जिससे आप रोज़ाना के मुमकिन दस डॉलर भी कमा सकते हैं आठ भी कमा सकते हैं पाँच भी कमा सकते हैं और तीन भी कमा सकते हैं और एक भी कमा सकते हैं ये आप पे डिपेंड करता है ठीक है आप जितनी मतलब के काम करेंगे जितना ज़्यादा उतने ज़्यादा आप डॉलर कमा सकते हैं बहुत ही आसान एप्लीकेशन है मैं खुद यूज़ कर रहा हूँ इसलिए मैंने सोचा चलो जो लोग मेरी तरह फ्री हैं मतलब के वेलड़ हैं ठीक है आसान लफ्ज़ों तो में समझाता हूँ जो लोग वेलर हैं उनके लिए जो है ना ये काम मैं इन लेके आया हूँ तो मैं खुद यूज़ कर रहा हूँ बहुत अच्छी ऐप है ये तो उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी भी हौसला अफजाई हो जाए लाइक किया करें हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें ताकि यार किसी का भला हो इसमें हमारी मतलब क्या वजह है ठीक है हमें कोई मसला तो नहीं है अगर किसी का भला हो जाए ठीक है तो ये आइडिया आपकी तरह नहीं है मतलब कोई काफ़ी ऐपें हैं जो मतलब के फेक हैं ये पता चला है मुझे आज कि कुछ दिनों से या कुछ महीनों से या कुछ सालों से आइडिया ऐप चल रही थी आइडिया ऐप पे लोग वर्क कर रहे थे उसमें अपना पैसे डलवाए हुए थे और आज आज सुबह जो है ना वो भाग गए हैं पैसे लेके लोगों के लाखों रुपए डूब गए हैं लेकिन ये ऐप जो मैं आज आपको बताऊंगा इसमें बिल्कुल जो है ना मतलब कि समझ लें बच्चे को भी मैं दूँ ना अगर लैपटॉप कि ये बेटा तुमने ऐसे करना है वो कर देगा इतनी आसान ऐप है तो मैं कहता हूँ कि चलो यार किसी का भला हो जाए तो बेहतर है ये ऐप जो है ना इंटरेस्टेड ऐप है तो आए चलते हैं स्क्रीन पे लैपटॉप पे मैं आपको बहुत ही आसान लफ्ज़ों में समझाता हूँ मैं खुद यूज़ कर रहा हूँ इस ऐप को तो चले चलते हैं लैपटॉप की असलम दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे तो जी मैं फाइनली लैपटॉप की स्क्रीन पे आ गया हूँ ठीक है आपने ये देखें लैपटॉप की स्क्रीन पे आके क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है ठीक है और इधर गूगल में आके टैब करना है आपने एक मिनट ये टैब हुई है ये देखें एक मिनट oh shit नहीं नहीं sorry A C X A C X app है ठीक है ये मैं डाउनलोड ओपन कर लेता हूँ डाउनलोड खैर नहीं करनी क्रोम पे आके इसको ओपन कर लेना ठीक है ये देखें ये टाइम चल रहा है ये बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन है इस पर काफ़ी लोग मैं आपको दिखाता हूँ काम कर रहे हैं ऑलरेडी ठीक है और मैं भी इसका यूज़र हूँ विट्स दी मेंबर वेबसाइट ये देखें इसको no thanks take me to my deposit यहाँ पे क्लिक कर लेना है आपने मेरा इस पर आर जो है ना अकाउंट बना हुआ है तो अगर किसी भाई ने मतलब कि न्यू बनाना हो तो यहाँ पे आगे कर सकता है अपना मतलब कि अपनी आईडी बना सकता है ठीक है तो जी दोस्तों ये देखें मेरा मतलब कि ज़ीरो ज़ीरो है मैंने काम किया नहीं है मैंने वैसे अपने दोस्त की आईडी जो है ना बना के तकरीबन दस डॉलर मैंने जो है ना इकट्ठे कर लिए थे लेकिन इसमें जो है ना वो पैकेज वगैरह भी आप ख़रीद सकते हैं ठीक है फ़िलहाल तो एक वीडियो का एक सेंट मिलता है ये देखें अर्न अप टू सिक्स मतलब के छः अपना सेंट जो है ना पर वीडियो बाय है ठीक है ये देखें ये लोग वीडियो मतलब के पोस्ट कर रहे हैं ऑलरेडी इस पर लोग काम कर रहे हैं ये मतलब के इसकी अर्निंग हुई है ठीक है ये इधर से आना है ठीक है आपने अगर मतलब किसी का अकाउंट बना होता है ये लोग लॉग ऑफ कर लेने आपने ठीक है अभी मैं आपको दिखाता हूँ ठीक है ये तो दोस्त की आईडी है ये यही वो आईडी थी ठीक है <laughs> जिसपे हमने ना पैकेज ख़रीद लिया था असल में हमने पैकेज जो है ना वो गलत ख़रीद लिया था ठीक है तो मैं अपनी आईडी इधर लॉगिन करके आपको दिखाता हूँ ज़रा एक मिनट ओ इसमें मैंने ऑलरेडी वो दस डॉलर जमा किए थे लेकिन हमसे पैकेज जो है ना वो गलत ख़रीद हो गया था इसलिए जो है ना वो आईडी थोड़ा मतलब कि सात हफ़्तों के लिए हमें पाँच डॉलर मिलने थे बस ठीक है लॉगिन लॉग इन देखिए ये ऑलरेडी आईडी हमारी बनी हुई है ठीक है हम्म, नहीं नहीं सॉरी ये आईडी अगर आप मतलब कि वर्क नहीं कर रहे ना इस पर तो शायद फिर इसलिए जो है ना बैन हो जाती है कुछ देर के लिए एड वीडियो न्यू देखिए यहाँ पे ज़ीरो ज़ीरो है डॉलर शायद उन्होंने अकाउंट ही सस्पेंड कर दिया मेरा क्योंकि मैं वर्क ही नहीं कर रहा था काफ़ी दिनों के तो मुझे ईमेल वगैरह कर रहे थे ठीक है मैं इन इस पर नेक्स्ट जो है ना प्रॉपरली वीडियो बनाऊंगा आप दोस्तों के लिए कि इस पर अकाउंट कैसे बनाना है और मतलब कि काम कैसे करना है ठीक है ये बहुत ही ईजी है दोस्तों ये बहुत ही ईजी ऐप है ठीक है बच्चे को भी हम देंगे ना ये कि बेटा ये आप करो इस पर काम ठीक है तो मुझे उम्मीद है कि वो कर लेंगे ठीक है बहुत ही ईजी मतलब कि प्रोसेस है ये वीडियो वगैरह आप पोस्ट करनी होती है ये आप पढ़ सकते हैं ठीक है TikTok has taken the world by storm ठीक है ये अगर मतलब कि व्यू के हिसाब से पाँच डॉलर ओ पाँच सेंट देता है एक टिकटॉक वीडियो देखने पर ठीक है अगर आप शेयर करते हैं तो फिर छः सेंट पर देता है ये ठीक है लेकिन फ़िलहाल ये शुरू शुरू में जो है ना एक सेंट देता है एक वीडियो पोस्ट करने का ठीक है आस्ता आस्ता फिर इसमें पैकेजेस हैं जैसे आप पैकेजेस ख़रीदोगे ना वैसा ही आपको मतलब कि मिलेगा हो सकता है ये आईडी मेरी ओपन हो जाए ठीक है क्योंकि मेरे दोस्त ने भी आईडी इसमें लॉगिन की थी इसलिए शायद मसला आ रहा है अगर ओपन होती है तो मैं आपको दिखा देता हूँ वरना फिर नेक्स्ट इनशाला एक दिन बाद मैं वीडियो अपलोड करूँगा इस पर पूरी प्रॉपर आपको काम करके दिखाऊँगा ठीक है और इन हाँ ये बिल्कुल ओपन हो गया देख सकते हैं आप ठीक है आर टाइटल और सर्च टैग ठीक है इधर आपने ऐसा करना है ये मेरी आईडी ओपन हो गया ठीक है इनको मैं थोड़ा कट कर लेता हूँ ताकि आप भाइयों को ज़रा इजी समझा सकूँ मैं ठीक है मैं बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में आपको समझाऊँगा ठीक है ये देखें ऐड योर फेवरेट वीडियो ठीक है ये हमारे मतलब कि जिधर हमने पोस्ट करना है ठीक है इधर मैं एक और जो है ना खोल लेता हूँ साइड ठीक है इधर हम यूट्यूब खोल लेते हैं देखें यूट्यूब हम्म। ठीक है हो जा हो जा ओपन असल में ना थोड़ा नेट स्लो है इसलिए जो है ना थोड़ा मसला आ रहा है तो चलो नेट चल जाता है हम इधर लिख लेते हैं नात वगैरह मतलब कि कोई नात लिख लेते हैं हम यहाँ साकिब रज़ा मुस्तफ़ाई साहब लिख लेते हैं ये देखें ठीक है उधर आपने मेरा बैलेंस चेक कर लिया होगा ज़ीरो ज़ीरो था ठीक है अभी मैं इस पे आता हूँ बयान पे स्पेशल मैसेज खसूसी बयान ये मैं टाइटल को जो है ना एक मिनट पहले मैं वीडियो को जो है ना कॉपी कर लेता हूँ इसका लिंक आपने वीडियो का लिंक लेना है बस ठीक है ये अगर आ, अगर तो आपके पास जो है ना मतलब कि लैपटॉप है तो आपने ये इधर से ही स्क्रीन के ऊपर टच करना है ये कॉपी वीडियो यूआरएल ठीक है इसको कॉपी कर लेना है और इधर वीडियो में आना है आपने ये ऊपर जो यू आर एल लिखा हुआ है इधर आके पेस्ट कर देना ठीक है ये हो गया पेस्ट अभी मैं टाइटल जो है ना इसी वीडियो का टाइटल ले, टाइटल लेना है ठीक है आपने एक मिनट ये आप देख सकते हैं टाइटल ले लिए कॉपी कर लिया ठीक है फिर जाना है इधर इधर आके पेस्ट कर देना है अभी रह गया हमारा टैग ठीक है तो टैग मैं ले लेता हूँ अपना आपको चेक कराने के लिए एक मिनट ज़रा टैग में ले लेता हूँ इधर से इधर आना है नोट नोट पैड ओपन कर लेना है आपने ठीक है साथ में ये ओपन हो गया हमारा नोट पैड हम इधर आएंगे मतलब कि एक आपको दिखाने लगूँ ठीक है इधर से टाइटल ले लेना है आपने कोई और वीडियो देख लेते हैं हम एक दरवेश ठीक है ये वीडियो आ गई है कम से कम आपने तीन जो है ना टैग लगाने हैं वीडियो में ठीक है ये हम इसको कॉपी कर लेते हैं कम से कम आपने तीन टैग लगाने हैं वीडियो में ठीक है ये हमारा टैग कॉपी हो गया इधर आना टैग की तरफ और हाँ इधर हाँ दूसरी बात ये है कि टाइटल में जो लिखा हुआ है ना उससे डिफरेंट जो है ना टैग में लिखना है अगर सेम हुआ तो ये मसला मतलब कि कर देगी आपको पता चल जाएगा फिर आप चेंज कर सकते हैं ठीक है इधर से अभी आपने नीचे आ जाना ठीक है नीचे आ जाना इंटर द पिन कोड ठीक है ये हमने पिन कोड लगा देना है ये ऊपर लिखा हुआ है ठीक है ये सतानवे छियानवे लिखा हुआ है ठीक है सतानवे और छियानवे ठीक है और सबमिट वीडियो देखें ये बहुत ही दोस्तों इजी तरीका है हमारी वीडियो पोस्ट हो गई है ठीक है बहुत ही इजी तरीका है यार मैं कहता हूँ अगर आप फ्री हैं ठीक है कोई काम भी करके आप तकरीबन दो तीन घंटे आप इस पर काम कर लें तो इन आप दो तीन रोज़ाना डॉलर कमा सकते हैं हाँ दो तीन डॉलर ठीक है मैंने खुद इस पे यार वर्क किया है मैं खुद वर्क करता हूँ इस पर ठीक है मैं इसलिए आप दोस्तों को बता रहा हूँ ठीक है अभी बैग जाके अपना वॉलेट चेक कर लेता हूँ तकरीबन रिफ़्रेश करके ठीक है तो आपको मैं दिखा देता हूँ इधर एक सेंट आ जाएगा मेरे पास ठीक है बहुत ही इजी तरीका यार ठीक है तो आप इस पर वर्क कर सकते हैं देखें एक मिनट मैं आपको अपना वॉलेट चेक कराता हूँ ये देख लें ठीक है एक सेंट जो है ना मुझे एक वीडियो पोस्ट करने का मिला है मैं इस पर मतलब कि अगर मैं बैठा रहूँ अच्छे से काम करूँ तो मैं एक घंटे में सौ वीडियो को पोस्ट कर देता हूँ ठीक है सौ वीडियो का मुझे मिलेगा एक डॉलर ये बिल्कुल राइट वेबसाइट है इस पर आएँ आप एड क्लिकिंग एक्सप्लेस ठीक है एक्सपायर्स आप इस पर वर्क करें इन आपको मज़ा आएगा यार तो आप मुझे कमेंट में जाके मैसेज कर सकते हैं भाई वीडियो फेक है या रियल है ठीक है इन ये देखें यार एक मिनट दोबारा आपको चेक करा देता हूँ देख लेना लोग इस पर ऑलरेडी काम कर रहे हैं ठीक है एक मिनट मैं आपको दिखा देता हूँ ये हमने वीडियो का लिंक लिया ठीक है वीडियो को गौर से देखना ठीक है आपको समझ लग जाएगी इन जल्दी से जल्दी समझ लग जाएगी मैंने तो बहुत ही आसान लफ्ज़ों में समझाने की कोशिश की है आप लोगों को ठीक है देखें हम टाइटल जो है ना फिर इसी वीडियो को ले लेते हैं कोई इशू नहीं है ठीक है ये देखें ये कॉपी किया और टाइटल में जाके पेस्ट किया ये देखें और हम जो अभी टाइग है ना टाइग इधर से ले लेते हैं ये देखें ये देखें हाँ टाइग हाँ, ठीक है ये इधर से कॉपी किया और इधर टैग में जाके पेस्ट कर दिया ठीक है और नीचे आए अभी नीचे लिखा हुआ है कोड देखे फिर हर वीडियो के बाद न्यू कोड आ जाता है ठीक है चौंतीस तैतीस ठीक है ये हमारी मतलब कि वो बता रहा है कि ऑलरेडी जो है ना यूज इट है ठीक है हम थोड़ा सा इसमें चेंज कर लेंगे मतलब के टाइटल चेंज कर लेते हैं टैग चेंज कर लेते हैं हम्म। या शायद वो बता रहा है कि टाइटल का मसला है ठीक है मतलब कि वीडियो पोस्ट ही नहीं होनी आपकी अगर कोई टाइटल का मसला हो या टाइग का मसला हो तो वीडियो पोस्ट ही नहीं होती ठीक है दोस्तों ये बहुत ही मतलब कि यार मज़ेदार ऐप है ठीक है आप इस पर वर्क करें आपको इन मज़ा आए, आएगा ठीक है काम करने का हम इतना न्यू बयान तक रखते हैं ठीक है ये ऐप फेक नहीं है मैं ऑलरेडी इस पर काम करता हूँ लेकिन ये है कि यार थोड़ा टाइम चाहिए इस पर थोड़ा टाइम नहीं मुझे लग रहा है इन जो है ना मैं कोशिश कर रहा हूँ साथ साथ में इसको भी जो है ना क्लियर करता रहूँ ठीक है ये हमारा मसला कर रहा है टाइटल का तो हम टाइटल जो है ना चेंज कर लेते हैं ठीक है हम टाइटल रख लेते हैं साकिब रज़ा इधर लिख ही लेते हैं <coughs> देखें अभी देखते हैं नौ एक मिनट पीर साहब के भी लिख लेते हैं पीर साहब के शामिल अभी आप देख सकते हैं वीडियो हो गया पोस्ट में कह रहा है इंटर न्यू वीडियो ये देखें दोस्तों अगर आपको शायद सही से अगर मतलब नज़र आता होगा तो ये देखें साकब अली लिखा हुआ है ना ठीक है ये मैं वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ एक दरवेश की इल्म इल्म में दीन को नसीहत ठीक है इल्म दीन को नसीहत ये देखें ये काफ़ी लोग जो है ना ये कोई चाइना का नाम है ठीक है ये काफ़ी लोग जो है ना इस पर काम कर रहे हैं यार ऑलरेडी ठीक है तो एक मिनट कुछ साइल ऐसे होते हैं जो कोई बात नहीं करते सीधा हैं एक तो साइल ये आप देख सकते हैं काफ़ी लोग जो है ना इस पर वर्क कर रहे हैं यार ठीक है बहुत ही मज़ेदार एप्लीकेशन है आप ट्राई करें और फिर बताएं यार ठीक है और हाँ आप अगर डिपॉजिट करना चाहो तो वो दस डॉलर से जो है ना कम नहीं हो सकती दस डॉलर करके यहाँ तो आप पैकेजेस ख़रीद सकते हैं इसमें और यहाँ तो दस डॉलर निकलवा सकते हैं कोई इशू नहीं है उनको ठीक है पैकेजेस हैं कि ये मतलब कि अभी तो शुरू शुरू में ये देता है एक वीडियो का एक सेंट ठीक है आप इसको छः सेंट तक भी ले जा सकते हैं तो मैं कहता हूँ यार छः सेंट तक जब एक वीडियो चली जाए तो इन बंदा घर बैठ के अगर छः सात घंटे काम कर देना तो यार अलहमदिल्ला अच्छे खासे पैसे बन जाते हैं ये देखें ठीक है ऑलरेडी लोग काम कर रहे हैं ये ऑलरेडी वीडियो पोस्ट कर रहे हैं लोग ठीक है ये बंदा लगा हुआ है काफ़ी देर से ये देखें इसका नाम है ठीक है चाइनीज़ है कोई ठीक है अभी आपको दिखा देता हूँ शायद आप यही ना बोलेंगे शायद एक ही बंदा कर रहा है इसमें काम ठीक है ये देखें ये बंदा भी आ गया एक और ठीक है ये देखें हम्म, इधर लिखा हुआ था नाम क्या था ये देखें ठीक है यार एडी लोग कर रहे हैं काम यार बहुत ही अच्छी ऐप है तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर किए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी यार ये काम बताएं ठीक है ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि यार जो भी मतलब के फ्री लोग हैं ठीक है हमारी तरह मतलब के पढ़ रहे हैं साथ में चलो ये साइड जॉब भी बंदा कर ही लेता है ठीक है तो अभी हम बैग चले जाते हैं ठीक है अपनी वीडियो से उम्मीद करता हूँ आपको समझ लग गई होगी अगर फिर भी भाई कोई समझ ना आए ठीक है तो कमेंट बॉक्स में आके मुझे मैसेज करें इन मैं आपको जवाब ज़रूर दूँगा ठीक है ओके अल्लाह हाफिज़